मैं हूँ आपके साथ दीक्षा खानप्रिय चैत्र पूर्णिमा पर शुक्रवार को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई इस मौके पर रणजीत हनुमान मंदिर को राशि ठाट से सजाया गया है इतना ही नहीं दादा रणजीत हनुमान को शाही पोशाक पहनाई गई है इस मौके पर जय रंजीत भक्त मंडल के सदस्य राजघराने की थीम पर बनी पोशाकों में सेवा कार्य संभालेंगे इधर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है हजारों भक्तों ने रणजीत हनुमान की पूजा अर्चना की और दर्शन कर आशीर्वाद लिया है हनुमान जयंती पर बाबा रणजीत हनुमान को छप्पन भोग भी लगाए गए वहीं दर्शन के लिए पहुंचे हजारों भक्तों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया इधर राजवाड़ा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में फूल बंगला सजाया गया वहीं हनुमान जी को छप्पन भोग लगाया गया हजारों भक्तों ने पहुंचकर बाबा के दर्शन किए